大家好，我是金英老师，又到了金英老师的生肖运势周报时间。本周呢，我们要看的运势是针对西元二零一九年的国历二月十五号到国历的三月三号这一个区间。稍后我们会讨论一下，就是这一周呢，我们要面对的可能会有什么样的挑战，那哪些人呢？ 他在这一周呢哪几天要特别留意？因为可能当天的运势呢会是比较低的。另外，老师也会提醒一下，在接下来的这一周有哪些日课我们可以多加的利用。好，接下来我们来看一下，在接下来的这一个礼拜呢，我们可以期待的呢有一些好的日课是可以多加利用的。比如说，我们会看到的礼拜一它是凤凰日。 风华日是什么样的一个日子？它是针对女性所设定的吉日。一般如果针对是嫁娶，它是非常非常适合的。那如果说你要在女性啊要在这一天呢去做拜拜的动作，去做祈福，也都是可以好上加好。那你不看不妨呢可以选择在这一天呢做这样的一个动作。再来我们要看的是礼拜二，礼拜二是非常适合去做。 订盟结婚这这件这件事情，礼拜三的部分呢，我们呢如果说有朋友呢是需要去搬迁，那我们可以在选择在礼拜三这一天呢做入入宅安乡的一个动作。礼拜四呢是本周接下来的这一周呢比较不好的一天，当天呢因为逢到了月破大号，那老师会建议呢集市少取，尽量在这一天呢我们就。 放平常心，不要去做太多的其他规划。礼拜五呢是适合我们去做开市或者是祭坟的，所以如果说你有呃有一些那个计划，就是说我们要去那个祭拜祖先，或者是说你想在这一天呢，我们要呃开市开门开立新的一个事业，那也可以选择在这一个好的日子呢，再挑一个好的时辰呢。 帮助自己呢，好建立一个建立新的事业体。礼拜六呢是逢到大大休偷日，那大休偷日呢，在择日学来讲的话呢，它代表的是说我们呢可以在这一天不用特别的看日子看时间，我们就可以简单的动土动工，但是它限定是必须要在当天完成的。那连续呢到礼拜天也是一样，是逢到大偷休日，但是呢礼拜天这一天是比较特别呢。 针对我们的厨房的部分是不可以动到的。好，以上呢是针对就是接下来二月二十五号到三月三日这一段期间的重比较重要可用的日课。那我们呢接下来要看的是五五本周的财运王会是哪些生肖的呢？首先我们来看看第三名的朋友会是谁呢？第三名的朋友，哇，就是我们属羊的朋友了。 属羊的朋友呢，在这个这一周来讲的话呢，你们的财运会蛮旺的。那第二名的又会是哪些朋友呢？我们来看一下哦。嗯，第二名是我们属马的朋友，所以如果说哎，刚刚讲了属马跟跟属羊的朋友，不妨呢在这一周的时候，我们可以买一点点小玩一点那个乐透彩，哦，那顺便做一点公益这样子，那。 本周的财运王，就是我们属狗的朋友了。所以属狗的朋友进来呢，非常的旺。那如果你周遭有属狗的朋友呢，不妨哦，我们就可以呢，问他问他一下，哎，你等一下呢，想买什么号码之类的。好，再来我们来看一下呢，接下来这一周的生肖运势，针对不同的呃生肖的部分，老师这边有做了一个表在这里。我们可以看到呢，属老鼠的朋友呢，他在未来的一周，老师会建议你。 必须要小心决策。比如说呢，如果说你你是业务单位的，或者是你是主管，你在这一周你需要做很重要的一个决定，那你就特别要留意呢，尤其是在礼拜二或者是礼拜三的时候呢，如果你要做决定，我们就尽量避避开这两天，因为通常在这针对属老鼠的朋友，礼拜二跟礼拜三，你的思绪会比较乱，你没有办法做好正确的判断。 属牛的朋友呢，在未来的一周，尽量要摆低你的姿态，因为你在你这一周的部分呢，礼拜三跟礼拜四会是你的运势最低的时候，会集中在刚好这整个周的中期。那针对属牛的朋友呢，如果说我们能够让自己呢，不要太过显眼。 那你可能不会在这中间的时候被安插一些很奇怪的工作，那也不会让自己觉得哦，我怎么忽然临时呢要接一些不是我想要做的事情，那让自己心情觉得很烦躁。所以属牛的朋友记得喽，在未来的这一周里面，你们该做的就是 low profile。好，属老虎的朋友呢，老师对于你未来的一周呢，会建议你要再接再厉，因为属老虎的朋友会可能会觉得是说，哎。 我觉得我的精神上呢非常的累，然后有好多事情呢要做。虽然我都知道我要做，可是我却没有办法一样一样的去做好，因为我我的思绪呢很乱。那老师的建议其实呢，你很清楚你要的是什么，你现在缺乏的就是让自己呢心沉淀下来。所以呢，如果面前有属老虎的朋友，深呼吸。 吐气，告诉自己，这一周新的开始，我们一起再接再厉。好，接下来我们看属兔的朋友。属兔的朋友在未来一周，老师送给你四个字是顺心如意。那唯一你要注意的呢，就是礼拜五这这一天，因为属兔的朋友呢，会觉得心情在这一周呢，你心情会非常的愉悦，甚至呢，你的桃花运也是不错的。那你就会像一个开心的蹦蹦跳跳的兔子。 那什么做什么事情呢，都会都是很轻松、很愉悦的心情。可是你可能会因为你在这样的一个情绪里面呢，你会发现，哎，我到了这个这一周过了之后，我发现我好像有什么事情忘了做。所以切记哦，如果荧幕面前有属兔的朋友，你必须要要先，即便呢我们这一周的运势是相当的旺，但是呢，该做的事情也不能忘哦。 好，这样子才能够真正的顺心如意。再来，我们来看一下是属龙的朋友哦。属龙的朋友呢，在这一周呢，你要特别留意的。如果是你居住的环境或者是地区，是你的那个气候温度有巨大的变化，那你的身体也会要特别的注意保健的部分。那气这个气候的变化呢？ 也会特别呢，针对属龙的朋友，让他们呢可能会特别容易就是神经紧张或者是很紧绷，甚至进入有点小小的 depression 的状况。所以老师会建议呢，属龙的朋友呢，如果呢你居住的地区天气冷了，不妨泡个澡，让自己放松一下。那或者是呢，天气很热，喂，我们可以出游踏踏青，让自己呢流个汗，那也可以呢把晦气给排掉。 这对，属龙的朋友会是比较好的。那属龙的朋友呢，要特别留意的就是，如果说你是在工作的话，那我会建议你在闲暇之余呢，在周末，尤其是礼拜六的时候，可以特别安排一天，然后出外游，就是旅游一下。那小小的微旅行，对你调整步伐、调整心态，也是一个不错的做法。属蛇的朋友，在未来的一周，要好好的沉淀自己。 为什么呢？因为呢，属蛇的朋友呢，其实他会觉得，啊，我可能呢，在这一周里面呢，会很繁忙的要去做很多的收手，那要面对不同的不同的客户群，或是面对很多的人。那你在这一周里面呢，你可预期的是，你会跟很多很多的人谈到话，接触到，但是呢，你的脑子呢，也没有一刻是停下来的。 因此，老师会建议，在未来的这一周繁忙完了之后，周末尤其是礼拜天，你应该要不要出门，留在家里好好沉淀，让自己重新充电再出发。接下来，我们来看看另外六个生肖。属马的朋友呢，老师会建议，在未来的一周千万不可以逞一时的口快。 大家都知道呢，属马的朋友呢是比较偏于行动型的。可是呢，因为你是属于付出行动的，那你要知道，有些人跟不上啊。再加上，很多时候你可能会是属于刀子口豆腐心。哎呀，那这样怎么办？这样可能会让很多人觉得，谢谢再联络，我并不想听你跟我讲的，或是我并不想听你的建议。那如果今天你是在工作上的话，那这样的一个。 呃，方式呢就很容易让你跟周遭的人的关系变得紧绷起来喽。所以属马的朋友特别要记得，尤其是如果是明天星期一是一周的开始的时候，切记你不要逞一时之快，尤其是在早餐汇报或者是在早上开会开早会的时候，就忽然指责对方的不是，或者是问为什么没有完成一些东西，没有一些完成度出来，那这样子会让。 这样的当头棒喝，虽然显得你好像什么事情都掌握在你的 calendar 上面，但是也会相对的让别人觉得你就不能够缓一下吗？至少让我等一下看了信之后再回你嘛，懂我的意思吗？好，再来我们来看一下属羊的朋友，属羊的朋友呢，在上一周呢。 浑浑噩噩的一周之后呢，他们会觉得在这一周老师会建议未来一周要为自己重新规划。这个重新规划呢，不见得是针对你现在在做的事情，它也可以是针对你未来的想要做的事情。属羊的朋友，重新规划这件事情呢，务必呢，你有一整周的时间可以去想。然后老师也会建议你在周末的时候就要下定决心，让自己可以在接下来。 下一季能够有所表现。好，属猴的朋友，过去你可能呢压力非常的大，你有很多的事情呢烦恼跟责任担在身上。在未来的一周呢，你所烦恼的或是你所忧心的事情呢，慢慢都会迎刃而解。那金英老师也会在这边建议属猴的朋友呢，千万呢不要呢让自己呢一直卡在。 那样的一个思绪里面，即便再多的担心，你要告诉自己，你多想都是多余的，因为你担心并不代表这件事情就会迎刃而解，而是你去想怎么要做什么才可以解决它，这样子才是真正解决问题的方法。好，所以呢，属猴子的朋友干巴爹哦。再来，我们来看看属鸡的朋友。 属鸡的朋友，金老师会建议在未来一周，千千万万要控制你的脾气哦。如果你又是主管阶级的哦，你在这一周你会觉得心情非常的烦躁，很容易就 <tsk> 非常的暴躁，然后会让你身边的人呢，甚至整个办公室职场呢，非常的不好。那如果你是已婚的呢，家里呢可能就会两天一大吵，三天一小吵，那这样子对于家里的和谐度也是非常不好的。 所以可以的话，我们就试着让自己看做一些自己喜欢的事情，或者是听听轻音乐，甚至念念心经也是不错的，让自己的心情呢可以得到舒缓跟沉淀。那这样子才能够真正做好你的情绪管理。这边也提醒属鸡的朋友呢，在下周的礼拜二跟礼拜五是我们运势比较低的时候，那这两天呢。 也就切记，如果你真的心情很不好，那我们可以跟他讲，明天我们再谈，或者是晚一点我们再谈，这样的话才能够真正有效的达到沟通的效果。再来，我们来看看属狗的朋友，属狗的朋友在未来一周，老师要告诉你，真的是好棒哦，因为呢，你呢过去的努力在这一周真的是蓄势待发。如果呢你是 做服务业的朋友，或者是做业务的朋友，你有准客户或是准名单，就是在这个时候把你的客人给 close 掉了，因为这个时候他们就是你的囊中物，也就是很多的业务，你其实可以在这一周呢做一个 close 的动作，那你就不必要很积极的试，再尝试，再尝试，那你。 说不定就可以把这个订单或是这个 case 给完结了。好，所以属狗的朋友呢，这有你有一整周的时间，可以好好的去努力推广你正在做的事情。接下来我们来看一下属猪的朋友要注意些什么呢？属猪的朋友呢，老师会建议呢你要注意沟通。为什么呢？因为属猪的朋友其实呢。 心里会累积了很多的情绪，可是你一直不愿意把它给说出来。那其实这样子对你来讲的话，压力是会有的。那，你没有讲，并不代表你不想讲，而是你一直找不到时间讲。那老师会告诉你，可以讲的时间就在未来的这一周了。所以，如果说属猪的朋友，你心里有什么？ 不吐不快的事情，或者是你其实好想讲很久了，可是你一直没有讲的，不管是对另一半或是对家人，我们除了说爱要及时，沟通更要及时。所以，在荧幕前面属猪的朋友听好了，你一定要在未来这一周好好的跟家人、上司、部属或者是亲友沟通，因为不能够错过这个时候。 这个时候他们会愿意听你说的。再来，我们来看一下，在这一周呢，啊，感情运势超旺的有哪三组朋友？来，首先我们来看一下第三名，属蛇的朋友哦，属蛇的朋友呢，在接下来这一周感情是蛮旺的，啊，真的就是你说什么对方都说好。 如果你要求婚，这个时候也可以出手了。好，再来，我们来看看，诶，第二名是疏忽的朋友。如果呢，过去你会觉得你在感情上面呢，好像都有点隐隐约约的说不清楚的。那在在这个时候呢，你可以说清楚。那虽然老师说旺，它代表的是什么呢？是适当沟通的时候。所以不管是追求或者是说要谈清楚，都可以趁这一个这一个。 时间点去执行。再来，我们来看看这一周的感情胜利者是谁呢？好，属兔的朋友，好，属兔的朋友呢，你在这一周呢是非常适合去做社交活动，甚至参加联谊的，命中率会非常非常高的哦。但是如果你是已婚的朋友呢，那我们呢就尽可能要管好自己，不要让自己出包。好。 以上呢是针对我们本周的那个运势周报。下星期我们再见哦！也如果呢对于老师的运势周报有兴趣的朋友，请帮老师在下方按 Subscribe。那你如果你有其他的问题，也方便在下面做留言，老师看到了会抽空给你做回复。谢谢大家的收看，记得订阅、留言、按赞。 帮我分享出去，谢谢大家。